Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина белого цвета и ненужные остатки, щетка, лезвие, два моделирующих инструмента, скальпель, игла и две формочки круга разного диаметра. Разминаем остатки полимерной глины и раскатываем пласт 2,5 мм толщиной. Формочкой, которая большего диаметра, вырезаем основу, а формочкой, которая поменьше, внутренний кружок. Кладем заготовку на пласт белой полимерной глины, он толщиной примерно 1 мм. Вырезаем внутренний кружок. На оставшемся пласте белой полимерной глины при помощи моделирующего инструмента наносим текстуру в виде бороздок и скальпелем расширяем их. Текстурируем весь пласт щеточкой. Получившимся пластом накрываем нашу заготовку, но не до конца. Вырезаем формочками. Раскатываем белую полимерную глину в длинный пласт и отрезаем две полоски. Ими оборачиваем нашу заготовку. Лишнее обрезаем. В работе помогаем себе моделирующим инструментом или иглой. Раскатываем белую полимерную глину в тонкий пласт и текстурируем его щеточкой. Укладываем на него нашу заготовку и все лишнее обрезаем. Также вырезаем внутренний кружочек. таком виде я отправляю нашу заготовку на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, заматываем оставшуюся часть кулона вощеным шнуром. Кончик приклеиваем на клей. Я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было со мной интересно, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков, пока-пока!